di sini pemandangannya keren banget nah, tuh. kita naik apa lagi nih? Eh, jangan goyangin, ntar kita jatuh. Enggak lah. Bang goyang. Itu tuh yang menantang oh, iya. tuh. Oh iya tuh yang itu. Eh, hutan ya. Oke bersiap, dengan bersandar pada saat bermain dimohon untuk tidak mengeluarkan handphone, kamera ataupun alat perekam lainnya. Dimohon juga kedepannya untuk selalu tetap memegang sir. Dan dipastikan sabuknya berada di atas bahu Anda. Apabila terlepas silakan untuk dipasang kembali. Semua bersiap dan selamat bertabrakan. Oke perjalanan selesai, silakan dicek kembali barang bawaannya. Pastikan di dalam mobil tidak ada barang bawaan yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat berpetualang. Tangannya keluar. Nggak turun, nggak turun turun kayaknya nih. Oh nambah. Ya kasihan amat yang belakang Lili. Ya ampun mas, jomblo. <laughs> jomblo. Oke, ini dia airnya lebah, landas.

Kayak di kontrakan gua. eh, belum, belum. Alam tuh, wah orang itu terang mon Jangan lari, jangan. Jangan lari. Jangan lari, enggak. sepatu gue diinjek